thank you espantar Com a consequência do teu reino buscar Quero me deleitar em ti Em ver tua face surgir Na intimidade de fogo e luz Andar na presença Permanecendo em Jesus constatar. no sopro de tuas palavras, Jesus. enxergar e rumo à morte seguir. Pai, te louvo, quero te ver, tua face eu sei no meu viver. Vem, revela-se. noite amor. Maravilhoso é constatar Estou Ter teu rio fluindo em mim Qual viva fonte sem fim Me desprendendo de tudo aqui Firmado no sopro de tuas palavras, Jesus seguir. Pai, te louvo, quero te ver, tua face seio no meu viver. Vem revela-se.